こないですよ腰は。 終点旧宝市旧宝市です和路線は乗り換えです旧宝市から先山路線大志奈良方面ご利用のお客様は着きました同じ方面1番2番乗り場でお待ちください天王寺方面ご利用のお客様はホーム変わりまして3番4番乗り場へお越しください この電車は到着後回送電車となりますご乗車にはなれませんので皆様お降りください今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございましたまもなく終点九報市ですお出口は左側ですドアから手を離してお待ちください しいじゃん。最初そっちもありだったけど、41CA と 61CA はマジでマジでガラケーの神だった。それがどこかどか？これ。